Segura! 要洗人家的心，知道吗？对，没有 我们美好的人生，就不要问人心哪了，我们自己人在这里。来，我们兄弟们来杀吧，我们是好兄弟，不要为了一些争吵而破裂感情。哦。是啊，没有事情可以原谅的，没有事情可以破裂我们，我们可以让自己人。